एक करोडको कार होस् दुई तिन करोडको गहना लगाएकी एउटी श्रीमती होस् होइन पहिलो पटक मलाई सुन्ने व्यक्ति चाहिँ को को पहिलो पटक मलाई सुनिरहेको पहिलो पटक जो चाहिँ आजको दिनमा सुनेको ओके मलाई लागिरहेको थियो म त बहुत फेमस छु जस्तो लागिरहेको थियो तर रहेन छ यो गलत रहेछ सो मेरो नाम चाहिँ थाहा छ नि हजुरलाई त्यो पनि भनिन्छ मेरो नाम दियार भट्टराई हो र म भूगोलबाट बिलङ गर्दछु र मेरो नाम त थाहा पाइसक्नुभयो तपाईँलाई क्राउन टाइटल छ भन्ने पनि थाहा छ तपाईँलाई होइन र यो नामभन्दा अलिक पहिलाको नाम बताउन चाहन्छु जान चाहनुहुन्छ ओके सो साथीहरू मेरो जन्म दुई हजार त्रिपन्न तिन तिन महिना तिस गते यानि असार तिस गते चाहिँ मेरो जन्म भएको थियो अर्घाखाँची जिल्लाको पाणेनी गाउँपालिकामा र मेरो बुवा करिब करिब चालिस वर्ष जति इन्डियामा सेक्रेटरी गार्डको जब गर्नुभयो र मेरो आमा हाउसवाइफ जो सामान्य परिवार जसबाट चाहिँ भनिन्छ नि कि सोनसरको एउटा फेमस डाइलग छ कि जो लोवर मिडल क्लास फ्यामिली जो चाहिँ जसको घरमा सय सय रुपियाँको लागि झगडा हुन्छ ती मध्येको परिवार चाहिँ म बिलोङ गर्दछु सय सय रुपियाँको त अलिकति ठुलै रकम हो दस दस रुपियाँको लागि झगडा पनि हुँदैन है त्यो समय पनि थियो साथीहरू आज कथा अलिकति परिवर्तन भएको छ कथाले अर्कै मोड लिएको छ अहिलेको समयमा कि जुन घरमा आज पहिला पहिला कुनै समयमा चाहिँ दस दस रुपियाँको लागि झगडा हुन्थ्यो भने आजको दिनमा पैसाको कारणले गर्दाखेरि करिब करिब डेढ वर्ष भयो त्यो घरमा झगडा भएको छैन डेढ वर्ष भयो कुरा के भन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् तपाईँलाई सर रमाइलो इन्सिडेन्ट पनि छ त्यो मेरो घरमा बुवा आमा आउँछ हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ बुवाले तेरो आमाले यस्तो गरे उस्तो गरे भन्नुहुन्छ अनि मैले के गर्छु मलाई थाहा छ त्यहाँ के कमी छ अनि अनि ल बुवा मैले तपाईँको एकाउन्टमा यति हजार रुपियाँ राखिदिएको छु आमालाई होला भनिदिन्छु अनि फेरि उताबाट एउटा आमाको पनि कम्प्लेन आउँछ के गर्नु छ बुवाले यस्तो यस्तो गर्न अप्ठ्यारै गर्न अनि त्यसपछि आमालाई पनि फेरि एकाउन्टमा राखिदिन्छु त्यस पछाडि मैले भन्छु बुवालाई नआउनुलाई बुवालाई नआउनु बुवालाई मैले पनि पठाइदिन्छु तपाईँलाई मात्रै पठाइदिन्छु सिक्रेटमा भनेर भनेपछि त्यस पछाडि छ महिनासम्म त्यहाँ डोज पुग्छ छ महिनासम्म फेरि अब गुनासो आउन थाल्छ अलिअलि अब त्यस पछाडि फेरि बुझ्ने त्यही तरिकाले हेर्नुहोस् सबै कुराहरू सेट भइरहेको छ अहिले राइट अब त्यति बेला मैले के गरेँ थाहा छ त्यति बेला मैले जब छोड्ने निर्णय गरेँ र जब छोड्ने निर्णय गरिसके पछाडि मलाई अझै ठुलो समस्या छ र समस्या के आइरहेको भन्दाखेरि अलिअलि खर्च त चलिरहेको थियो त्यही पनि बन्द भयो र करिब करिब दुई वर्षसम्म चाहिँ सङ्घर्षकालीन अवस्था भयो मेरो र सङ्घर्ष चलिरह्यो चलिरह्यो चलिरह्यो त्यस पछाडि विभिन्न किसिमको सङ्गतहरू गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै म कृष्ण सरसँग पुगिन पुगेँ कृष्ण सरसँग ठोकिन पुग्दाखेरि पहिलोपटक जो जब कृष्ण सरसँग भेट्न गएको थियो म अनि त्यस पछाडि हाम्रो प्रकाशजी हुनुहुन्छ राइट र प्रकाशजी प्रकाशजी फेरि यस्तो व्यक्ति हेर्नु साथीहरू म तपाईँलाई अझ एउटा इन्सिडेन्ट सेयर गर्न चाहन्छु र तपाईँलाई चाहिँ मैले बताउन चाहन्छु त्यो प्रकाशजीलाई चाहिँ म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु राइट कि तपाईँलाई मैले बताउन चाहन्छु उहाँ मेरो प्लस टू सँगै पढेको साथी हो राइट प्लस टू सँगै पढेको साथी हो र प्लस टू सँगै पढ्दाखेरि जब मैले प्लान प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि हामीको कलेजमा चाहिँ सत्रजनाको ग्रुप थियो सत्रजनाको ग्रुप थिए त्यो सत्रजना मध्ये चाहिँ ऊ एउटा यस्तो पर्सन हो जसले मलाई बिलिभ गरेर बेसी चाहिँ गर्यो र उसको इन्कम अहिले पैँतिस हजार जति छ पैँतिस हजार रुपियाँ जति र ऊ अलिक अहिले टाइम फ्रिडम लिइरहेको छ र हामी सँगसँगै करिब करिब लङ्गुटियावाला साथी यस्तो यस्तो साथी थियौँ कि ससुराले पनि एउटै गाउँमा आउनुपर्छ अनि त्यो टाइपको थियो राइट त्यो टाइपको थियो र त्यही तरिकाले अगाडि बढिरहेको थियो मैले सोचिरहेको थिएँ जब मैले प्लान प्रिजेन्टेसन सुनेको थिएँ भेस्टिकबाट सत्रजनाबाट चाहिँ म त अब सिधै डियुसिडी हुन्छु भनेर चाहिँ सोचिरहेको थिएँ राइट अब डियुसिडी हुन्छ भनेर चाहिँ प्लानिङ गरिरहेको थिएँ र त्यही प्लानिङ चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ सेयर गरेको थिएँ र सेयर गर्दाखेरि के भयो भने सत्रजना मध्ये चाहिँ एउटा यस्तो व्यक्ति भेटाएँ मैले अर्को पनि व्यक्ति हुन्छ जो चाहिँ कुशल खनालजी हुनुहुन्छ कुशल खनालजी पनि हुनुहुन्छ र अहिले स्थित उहाँ चाहिँ सिल्भर राइडरको ऱ्याङ्कमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ मलाई बताउनु भयो र उहाँले चाहिँ विदेश भयो र अहिले पनि उहाँलाई उहाँ सँगसँगै हुनुहुन्छ र उहाँ करिब दुई हजार सत्तरी सालदेखि हामीहरू सँगै छौँ कलेज फ्रेन्डदेखि लिएर अहिलेसम्म साथमा आउने साथी भनेकै उहाँ हुनुहुन्छ उहाँको लागि जोरदार लिन चाहन्छु म र थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ आज तपाईँहरूलाई मैले बताउनको लागि धेरै कुराहरू छ तर पनि मैले छोटकरीमा बताउन चाहन्छु किनकि तपाईँहरूले धेरै कुरा थाहा छ मेरो बारेमा र कतिपय साथीहरूलाई थाहा पनि छैन उहाँलाई पनि बताउन चाहन्छु आजभन्दा करिब करिब दुई वर्ष ढाई वर्ष अगाडि चाहिँ मलाई यो बिजनेस प्लानको बारेमा चाहिँ थाहा पाएँ र बिजनेस प्लानको बारेमा थाहा पाउँदाखेरि म एकदमै एक्साइटेड थिएँ साथीहरू के थियो त हेर्नुहोस् मेरो एक्साइटमेन्ट लेभल हाई हुनुको दुई तिनवटा कारण थियो पहिलो कारण के थियो भन्दाखेरि म सोनु शर्मा सरसँग काम गर्न पाउँदै थिएँ राइट आज पनि म अफिसमा मेरो गोविन्दजीको कृष्णजीको लगायत करिब करिब हामीहरू तेह्रजनाको सेल्फी फोटो छ र त्यो फोटोमा चाहिँ साफ साफ यो नजर आउँछ कि त्यहाँनिर एउटा कुन चाहिँ लेभलको एक्साइटमेन्ट थियो राइट तपाईँहरू चाहिँ मेरो अफिस गुगल अफिस भिजिट गर्नुभयो भने त्यति बेला देख्नुहुन्छ र अब हामीहरू सुरुवाती दिनदेखि नै के गरिरहेको थियो भन्दाखेरि एउटा इभेन्ट अर्गनाइजिङ कम्पनीमा चाहिँ गोविन्द सर म अनि कृष्ण सर गर्दै काम गरिरहेको थियो र त्यो काम गर्दाखेरि मजा आइरहेको थियो सबै कुरा राम्रै थियो र एक वर्ष चाहिँ त्यहाँनिर काम गऱ्यो त्यस पछाडि सोनु सरसँग काम गर्ने निर्णय गऱ्यो सोनु सरसँग काम गर्दाखेरि अब उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि दिल्ली आज कृष्ण नेपालमै कुछ बढिया भयो भन्नुभयो त्यो भन्दाखेरि नेपालबाट हामीहरू तेह्रजना जति गयो र तेह्रजना जति जाँदाखेरि चाहिँ पेस्टिजको प्लान बताउनु भयो पेस्टिजको प्लान बताउँदाखेरि मलाई केही पनि समझमा आएन केही समझमा आएन बस मलाई यति मात्रै थाहा भयो कि यहाँनिरबाट मेम्बर बनाउने काम रहेछ राइट मेम्बर बनाउने काम रहेछ र साबुन तेल पेस्टको बिजनेस रहेछ मलाई यति समझमा आयो र साथीहरू मेरो दिमाग खराब त्यति बेला भएको थियो साथीहरू जब म फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ हामीहरूको मिटिङ भयो मिटिङ भइसकेपछि ग्राउन्ड फ्लोरमा गयो ग्राउन्ड फ्लोरमा जाँदाखेरि मेरो दिमाग खराब भइरहेको छ किन दिमाग खराब भन्नुहोस् जान चाहनुहुन्छ जान चाहनुहुन्छ तपाईँहरू पनि म सँगसँगै चिज ताकि तपाईँलाई पनि निन्द्रा लाग्दैन सबैजना तयार हुनुहुन्छ अब यसै त अब घरै नै प्लानिङमा थिएँ त्यस पछाडि ग्राउन्ड फ्लोरमा गएँ ग्राउन्ड फ्लोरमा जाँदाखेरि त्यही बाइस तेइस वर्षको केटा एउटा मर्सिडिज सी क्लासबाट चाहिँ टाउको जुन चाहिँ सनरुप हुन्छ नि बल्ल बल्ल बल्ल यसो यसो गरेर निकालेर चाहिँ आउँछ राइट यसो यसो गरेर बल्ल बल्ल निकालेर आउँछ त्यसले लगाएर चाहिँ मा माला तपाईँको तपाईँको पचन्नले जब जस्तै माला लगाउँछ नि त्यस्तै गरेर लगाउँछ मैले त के सोचेँ भन्दाखेरि ए बाफ्रे यहाँ त दिल्लीमा त चुनाव आइरहेको रहेछ सोचेँ मलाई मेरो सोचाइमा त के आयो भन्दाखेरि दिल्लीमा त सानो सानो नेता पनि हुने रहेछन् यङ नेता पनि हुने रहेछन् त्यो टाइपको पनि फिल भयो त्यस पछाडि गोविन्दजी कृष्ण सरलाई मैले भने एकैछिन खोज्दा यसको कुरा सुनाउँ मलाई अलिकति इन्ट्रेस्ट लाग्छ कि त्यो सब कुराहरूमा अलिक हामीले अलिक साथ दिएको छैन हामीहरू तिनजना चारजना जति पनि थियो लाइन लाएर सुन्न लाग्यो सुन्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि इन्कम छ ढाई लाख रुपियाँ पर मन्थ र भर्खरै भर्खरै मैले मर्सिडिज सी क्लास निहारेको छु मलाई भन्छ मेरो दिमाग मेरो दिमागमा एउटा कुरा आयो जो हरेक नेपालीलाई आउँछ कि त मेरो पनि त्यस्तै इन्कम आउँछ कि त उसको पनि भगवान् <laughs> उसको पनि लुट्यो कि मेरो पनि आओस् राइट त्यो टाइपको चाहिँ सोच भयो र त्यस पछाडि मलाई अलिकति इन्ट्रेस्ट लाग्नु लाग्यो त्यस पछाडि र मैले स्टडी गर्न थालेँ स्टडी गर्न थालेँ स्टडी गर्न थालेँ सबै कुराहरू बुझ्न थालेँ त्यस पछाडि मैले के गर्न थालेँ पहिलो काम त गो गोविन्दजी र मेरो प्लानिङ गरेँ हेर्नुहोस् गोविन्दजी यस्तो व्यक्ति हुन्छ जसले मलाई सुरुदेखि साथ दिनुभएको छ पहिलो प्रोस्पेक्ट मेरो गोविन्दजी हुनुहुन्छ अप्स एन्ड डाउनमा तपाईँको सा तपाईँलाई थाहा छ होला तपाईँको साथीभाइहरू यस्तो साथीभाइहरू छन् होला जसले चाहिँ हाई हाईमा त साथ दिन्छ दिन्छ होइन हाई हाईमा त साथ दिन्छ जसले पनि साथ दिन्छ तर जब दुःख पर्छ नि तिनीहरूले लात्ता ल्याएर बाहिर निस्किन्छ है तर त्यस्तो मध्येको एउटा यस्तो व्यक्ति हुन्छ मसँग हेर्नुहोस् जो व्यक्तिले हरेक सुख दुःख मलाई साथ दिएर जब मेरो खल्तीमा दुई रुपियाँ पनि हुँदैन थियो र मलाई एउटा यस्तो इन्सिडेन्ट याद छ हेर्नुहोस् गोविन्दजी तपाईँलाई याद छ कि छैन जब मैले प्लान प्रेजेन्टेसन दिनलाई चाहिँ म मलाई चाहिँ नयाँ गाउँतिर जानुपर्ने थियो र त्यति बेला मसँग बजीमा पैसा थिएन र फ्याट र मेरो म बाइकमा चाहिँ तेल सक्यो र यो कहाँनिर सकियो भन्दाखेरि जयपुरीभन्दा अलिकति माथिबाट गुगल जो गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ र त्यस पछाडि मैले तुरुन्तै अब फोन फोन त गर्नु पऱ्यो जानु त पर्नेछ छ वेट गर्न त्यस पछाडि म फोन गरेँ गोविन्द पाण्डे सर गोविन्दजी तपाईँले मलाई सय रुपियाँ एसिएममा ट्रान्सफर गरिदिनु त तेह्रै सक्यो भने त्यति बेला कुन चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिनु भयो र मैले त्यहाँनिर गएर प्लान प्रेजेन्टेसन गरेँ र आज म यो स्थानमा छु आज म यो स्थानमा छु मैले भन्छु हामीहरूको जिन्दगीमा सक्सेस मिल्नको लागि ठुलै चट्याङ नै आउनुपर्छ भने छैन सानो सानो पोइन्टहरू यस्तो हुन्छ जसले गर्दाखेरि हामीहरूलाई अगाडि बढिरहेको हुन्छ thank you so much Govind Pandey sir जसले चाहिँ मलाई एकदमै सुरुदेखि नै ग्राउन्ड लेभलदेखि नै मलाई मद्दत गर्नुभयो अगाडि बढ्नमा मद्दत गर्नुभयो तपाईँको जुन छ छुट्टै ठाउँमा चाहिँ स्थान छ मेरो लाइफमा सो साथीहरू यस्तो यस्तो कन्डिसन थियो कि जब हामीले बिजनेस सुरुवात गऱ्यौँ बिजनेस सुरुवात गर्दाखेरि सपिङ गर्नलाई पनि पैसा थिएन हेर्नुहोस् सपिङ गर्नलाई पनि के गर्नु परिरहेको थियो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् मैले पैँतिस सय रुपियाँ मेरो जब गर्ने साथीसँग सापट्टि खोजेँ हेर्नुहोस् पैँतिस सय रुपियाँ र पैँतिस सय रुपियाँ सापट्टि खोज्दाखेरि उसले के मलाई थाहा छ मैले पैँतिस सय रुपियाँ तिमीलाई दिन्छु दिन्छु तर रिटर्न गर्दाखेरि मलाई एक महिना पछाडि रिटर्न गर्दाखेरि मलाई चार हजार रुपियाँ रिटर्न गर्छु भन्नु प्याज चाहिएको र मैले ओके भने चार हजार रुपियाँ पुग्यो भन्दाखेरि म डिल गरेँ र मैले सपिङ गरेँ पैँतिस सय रुपियाँको पैँतिस सय रुपियाँको सपिङ गर्दा पहिलो महिनामा मलाई दुई सय तिरासी रुपियाँको प्याउनु पर्ने एक्सपेक्टेसन मेरो पहिलो महिनामा यति मात्रै थियो कि त्यो साथीको सप तपाईँको पैसा तिरेर एटलिस्ट पचपन्न सय रुपियाँ चाहिँ अर्को महिना सपिङ गर्न मलाई पैसा आओस् भने त्यति चाहना थियो र चाहना त्यति थियो र एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी अर्कै वेले हेर्नुहोस् रियालिटी के भइरहेको छ पहिलो महिनामा दुई सय तिरासी रुपियाँ प्यारो त प्यारो पनि यस्तो बेलामा चाहिँ म्यासेज बस्दै हेर्नुहोस् यस्तो बेलामा म्यासेज बस्दियो जब मैले प्रोस्पेक्टिङ गरिरहेको थिएँ हेर्नुहोस् प्लान प्रिटेन्टेसन सेयर गरिरहेको थिएँ टेबलको अगाडि पगाडि पछाडि सबैजना चारजना साथीहरू थियो फेरि कस्तो साथीहरू थियो थाहा छ त्यही कलेजको लङ्गुटियावाला साथी कलेजको लङ्गुटियावाला छ र त्यो लङ्गुटिया साथीहरूले चाहिँ अब तपाईँलाई थाहै छ कसैको म्यासेज आउँछ लङ्गुटिया साथीले चाहिँ देख्यो भने त के हुन्छ कसको म्यासेज हो होइन भन्यो भने यति कुरा मात्रै के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि हेर्नुहोस् सुरुवाती दिनहरूमा बिल्ला सबैबाट हुँदैन आज मैले एउटा यस्तो इक्जाम्पल दिन चाहन्छु जो सामान्य साइकलको मिस्त्री थिए साइकलको मिस्त्री साइकलको पञ्चर टाल्ने व्यक्ति दुई गाई थिए बिचरा दुई गाईले के गरेर उनको दिमाग सङ्घीय मेरो जस्तै उनीहरूले के सपना देखेको भन्दाखेरि लुहा उडाइदिन्छु होइन जहाज उडाइदिन्छु भनेर लागि अब भन्नुहोस् साइकलको पसलले जसले चाहिँ साइकलको पङ्चर टाल्छ त्यसले यो सब कुराहरू भन्दाखेरि के भन्छ पागल हो त्यही पागल त्यही पागललाई आज राइट बदस भनेर चिन्छ साथीहरू हामीको जीवनमा यदि साँच्चीकै तपाईँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई पागल पाउन एकदमै जरुरी छ तयार हुनुहुन्छ पागल बनाउनको लागि ओके म तपाईँलाई बताइसकेँ मेरो आफ्नो परिचय मेरो ब्याकग्राउन्डको बारेमा बताइसकेँ र आज तपाईँ सबैजनालाई थाहा छ कि आज सपनाको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हुनुहुन्छ सबैजनाले आफ्नो सपना पुरा गर्न चाहनुहुन्छ साइड राइट हो तपाईँको सपना के छ भन्नुहोस् तपाईँको कुरा फाइनेन्सियल फ्रिडम होइन हो कतिजनाको छ यो सपना फाइनेन्सियल फ्रिडम जसले हात यसो गरेर बसिराख्नु छ कि उहाँहरूको छैन सबै छैन तपाईँहरू हात त उठाउनुहोस् कम के थाहा हात उठाएको माथि जति भगवान्ले हेरिरहेको हेर्नुहोस् तपाईँको जीवन रोल हेर्नु यति कुरा याद गर्नु यदि तपाईँ तपाईँ जस्तो सोच राख्नुहुन्छ त्यस्तै हुन्छ हेर्नु कसरी हुन्छ मैले पत्ता लगाइदिन्छु तपाईँलाई प्रुभ गरिदिन्छु भगवान्को डिस्प्लेमा एउटा मात्रै शब्द हुन्छ हेर्नु त्यो हो तथास्तो तपाईँले जिन्दगीभर कम्प्लेन गर्नुहुन्छ यो भएन त्यो भएन त्यो भएन त्यो भएन त्यो भएन माथिबाट के भन्छ तथास्तु जिन्दगीभर के भन्छ त्यही भएन त्यही भएन त्यही भएन त्यही भएन अब तपाईँले के भन्नुहुन्छ जे दियो एकदमै राम्रो दियो म त एकदम फ्यान्टास्टिक छु होइन राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले अब माथिबाट के हुन्छ तथा अझै राम्रो जान्छ तपाईँको right? Anyway, so सेयर गर्न चाहन्छु कतिपय साथीहरू यस्तो पनि हुन्छ जसलाई चाहिँ राम्रोसँग रेगुलर पे आउट हुन्छ एक डेढ लाख रुपियाँ पे आउट आइरहेको छ र पनि कन्फ्युजन हुन्छ बा अरे बाप रे एक लाख एक लाख रुपियाँ त टेक आउट डिपोजिट भइसक्यो अझै पनि कन्फ्युजनमा छ अब मेरो हेड हुन्छ सर भेस्टिजबाट इन्कम आउँछ त झुकेर त आएको होइन नि एक लाख रुपियाँ आउट आइसक्यो हजुर पनि दुखिएर आएको छ अरे बाबा गभर्न आइरहेको छ त एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो कन्डिसनमा जो साथीहरू चाहिँ अति कन्फ्युजन बनाउँछ भन्छ नि एउटा भागवत गीताको एउटा सुरुकै स्लोगन छ कि संशय आत्मा सुन्नु सुन्नुभएको छ यो संशय आत्मा विनशयती भनेको के हो भन्दाखेरि जो आत्मा जो व्यक्ति शङ्कामा बाँच्छ नि सङ्ख्यामा बाँच्छन् त्यो व्यक्तिको विनस चाहिँ एकदमै निश्चित छ सो माइ डियर फ्रेन्ड्स तपाईँले जिन्दगीमा कि आफ्नो सपना पुरा गर्न चाहन्छ भने आफूले आफूलाई कन्फिडेन्स दिएर आउँछ कन्फिडेन्स कसरी आउँछ कन्फिडेन्स कसरी आउँछ कन्फिडेन्स आउँछ belief system belief system change गर्नुहुन्छ पर्ने सो माइ डियर फ्रेन्ड्स म टपिकमा छिर्न चाहन्छु तपाईँ सबैजनालाई मैले सपना त पुरा गरिरहेको छु भनेको चाहिँ के त सपना भनेको चाहिँ के हो सबैजनाले पुरा गर्न चाहन्छु नि त सपना फाइनेन्सियल फ्रिडम कसैको छ कसैको बुलेट बाइक छ कसैको होइन भेषमा चढ्ने अरे कसैले चाहिँ क्रेटा चढ्ने अरे कसैले घर बनाउने कसैले के भन्छन् राइट सबैजनाको छ अब भन्नुहोस् कि मलाई सपनाको परिचय भन्नुहोस् त कोही छ जो चाहिँ सपनाको परिचय भन्छ जो ड्रिम्सको परिचय भन्छ ओके त्यो पनि मै भन्छु यत्रो एक बिस सय पचास रुपियाँ दिइरहेको छु सर मैले पनि भन्दै त फेरि भने बसिरहेको सर अलिक साथी सो माइन्ड फ्रेन्ड्स सपना के हो सपना एकदमै सिम्पल साधारण भाषामा बोल्दा बोल्दाखेरि अहिलेको सिचुएसनमा अहिलेको अवस्थामा जुन कुरा पनि तपाईँलाई इम्पोसिबल जस्तो लाग्ने असम्भव जस्तो लाग्ने जो तपाईँले प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ जुन कुरा तपाईँले प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ र अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ इम्पोसिबल जस्तो लाग्ने कुरालाई तपाईँले सक्नुहुन्छ इम्पोसिबल होइन इम्पोसिबल जस्तो अहिलेको कन्डिसनमा तपाईँलाई बुलेट बाइक चलाउन अलिकति इम्पोसिबल जस्तो छ र तपाईँले एक लाख रुपियाँ डेढ लाख रुपियाँ कमाउनु थाल्नु के हुन्छ पोसिबल हुन्छ पोसिबल हुन्छ आफैले आइएम पोसिबल हुन्छ सो माइ डियर फ्रेन्ड्स सपना अहिलेको सिचुएसनमा तपाईँलाई इम्पोसिबल जस्तो कुराहरू चाहिँ लाग्ने जुन कुराहरू चाहिँ त्यो कुराहरू प्राप्त गर्नु जुन कुराहरू प्राप्त गर्न चाहन्छ त्यसैले भन्नु छ तपाईँले पनि आफ्नो चाहिँ सपना छ राइट र अब भन्नुहोस् तपाईँलाई मैले एउटा कुरा मात्रै एउटा कुरा भन्न चाहन्छु यदि तपाईँसँग सपना छैन यदि सबै तपाईँसँग भिजन छैन र यो बिजनेसमा गरिराख्नु भएको छ र गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई मैले भन्न चाहन्छु तपाईँ छ महिनाभन्दा सात महिना टिक्न सक्दैन सक्नुहुन्न र मैले यो लेखेर दिन सक्छु छ महिनादेखि तपाईँ सात महिना टिक्न सक्नुहुन्न कतिपय साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि सर मेरो बिजनेस भइरहेको छ मैले भन्छु तेरो सपना के छ तेरो गोल के छ अनि फेरि भन्छ सर मेरो बिजनेस भइरहेको छ तपाईँले फेरि तपाईँले के भन्नुहुन्छ तपाईँको बुलेट बाइक आयो भनेर भन्छ र होइन त्यो टाइपको भन्नुहुन्छ साथीहरू सपना एकदमै देख्न जरुरी छ किन देख्न जरुरी छ अब तपाईँलाई मैले बताउँछ आज तपाईँहरू सबैजना थाहा छ कि तपाईँहरूले यदि तपाईँ डक्टर बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ कलेजमा पढ्न पाउनुहुन्छ हो इन्जिनियर बन्न पाउनुभयो इन्जिनियर बन्न चाहनुहुन्छ भने के गर्नुहुन्छ प्लस टू साइन्स गर्नुहुन्छ त्यस पछाडि म्याथमेटिक्स गर्नुहुन्छ त्यस पछाडि ब्याचलर जोइन गर्नुहुन्छ हो त्यो तरिकाले तपाईँको इन्जिनियरिङ पनि कम्प्लिट हुन्छ त्यस पछाडि जागिर पाउनुहुन्छ अब आउनुहोस् तपाईँलाई मैले एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु हेल्दी लिभिङ नेपालमा तपाईँले के अरे हेल्दी लिभिङ नेपालमा क्राउन राइडर पाउनु पऱ्यो अब आउनुहोस् कहाँ गएर पढ्नुहुन्छ कहाँ गएर पढ्नुहुन्छ अब भन्नुहोस् कतिपय साथीहरूले मलाई के भन्नुहुन्छ साथ भनौँ यहाँ सर मेरो बिजनेस चलेन राइट मेरो टिभी उठेन सर मेरो विदेशमा कोही पनि जोइन गर्न सक्छु जरी गरिरहेको छैन मैले भन्छु उहाँलाई सर सिम्पल कुरा भन्छु मेरो सपना के छ मेरो ड्रिम के छ उहाँले उहाँले त पनि फेरि उहाँले के गर्नुहुन्छ देखाउनुहुन्छ सर मेरो गाडी लिने हो मेरो सबै कुरा लिने हो यहाँ सबै सबै कुरा सपना छ र मैले उहाँलाई भन्छु सपना त छ त्यसको लागि कतिको तर्फ हात महसुस हुन्छ केटिङलाई त्यो प्राप्त नगर्दाखेरि कतिको अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ त त्यसले कतिको जनाउँछ त भन्दाखेरि सर म त दस बजीदेखि निद्रै निद्राले छोड्दैछु भनेर भेटमा गयो कि त्यो टाइपको हुन्छ साथीहरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु हेर्नुहोस् हामीहरूको जीवनमा साँच्चै सफलता प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने एउटा स्टोरीको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु सुन्न तयार हुनुहुन्छ जीवनमा सफलता प्राप्त गर्ने हो त ओके एकजना भिक्षुलाई एकजना भिक्षुलाई के गर्यो त भन्दाखेरि एकजना शिक्षाले शिक्षा भनेको तपाईँको स्टुडेन्टले क्वेसन सोध्यो क्वेसन के सोध्यो त भन्दाखेरि गुरुजी म जीवनमा धेरै ठुलो सफलता प्राप्त गर्न चाहन्छु मैले त्यो सफलता चाहिँ कसरी प्राप्त गर्न सक्छु त भनेर चाहिँ क्वेसन गरेँ र उसले भने भिक्षुले भने कि यो क्वेसनको एन्सर मैले भोलि बिहान पाँच बजेतिर ज्ञानी आऊ होइन मेरो के अरे कोटीमा हो म त्यति बेला एन्सर दिन्छु भनौँ ओके अर्को दिन बिहान के गर्यो त्यो विद्यार्थी गुरुकुमा गयो गुरुकुमा गइसके पछाडि के हो भन्दाखेरि ल तिम्रो एन्सर मैले दिन्छु भने चाहिँ के गरेँ गुरुले हात समातेर के गरेँ नदीको बिचो बिचमा लगेँ जब बिचो बिचमा पुगिरहेको थिएँ पानी घाँटी घाँटीसम्म आउनु लाग्यो पानी घाँटी घाँटीसम्म आउनु लाग्यो र त्यस पछाडि तिमीले के गरेँ जसरी तपाईँको त्यो मुन्टो हुन्छ नि त्यो गर्जनलाई चाहिँ तपाईँको गाडिदिएँ त्यो स्टुडेन्ट्सको राइट गाडिसके पछाडि ऊ छटपटाइरहेको छ एकदमै छटपटाइरहेको छ एकदमै छटपटाइरहेको छ अरू ऊ चाहिँ के गरिरहेको छ एकदम म्याक्सिमम् जोड लागेर गुरुको हातलाई उसलाई फालिदिएर र उठ्छ र लामो सास राइट लामो सास चेतना पाउँदै फेरि पनि के गरिदिन्छ डुबाइदिन्छ एकछिन छपराउँछ एकछिन छपराउँछ फेरि तपाईँ के गर्छ निक्लिन्छ र त्यस पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि गुरुलाई डराउँदै डराउँदै के हुन्छ गुरु तपाईँलाई त मैले सफलताको मन्त्र सुन्न आइरहेको थिएँ तपाईँ त मलाई उल्टै मारिदिनुहुन्छ क्या डुबाएर चाहिँ क्वेसन गर्छ डराउँदै डराउँदै अनि त्यस पछाडि गुरुले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि बाबु जब तिमी पानीभित्र थियो जब तिमी पानीभित्र थियो जब तिमी पानीभित्र थियो त्यति बेला तिमीलाई त्यो सास फेर्नलाई कति मुस्किल भइरहेको कतिको मुस्किल भइरहेको गुरु एकदमै मुस्किल भइरहेको अब मलाई तिमीले सास फेर्नको लागि तिमीले कति मेहनत गरि गरिरहेको सास फेर्नको लागि सर अन्तिमसम्म मिहिनेत गरिरहेको थिएँ एकदमै मिहिनेत गरिरहेको थिएँ र तपाईँको र एन्सर यही नै छ कि के तिमीले सफलता प्राप्त गर्नको लागि त्यति नै मिहिनेत गरिरहेको छौ त त्यही नै हो सिक्रेट र म तपाईँलाई कस्तो सोध्न चाहन्छु के तपाईँले पनि अन्तिम साससम्म तपाईँले चाहिँ सपनाको लागि चाहिँ काम गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ दिने हो त तयार हुनुहुन्छ त अब तपाईँले यहाँनिर गइसके पछाडि यहाँनिरबाट गइसके पछाडि तपाईँले दुई तिन कतिजना साथीहरूले नो भन्यो भने त डिमोटिभेट हुने हो डिमोटिभेट हुने हो अब के गर्ने तपाईँले अर्को अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ प्रोस्पेक्टिङ गर्ने एक दिन त एक महिना तपाईँको चाहिँ घट्यो अब तपाईँ डिमोटिभेट भएर बस्ने हो के गर्ने हो अझै धेरै मिहिनेत गर्ने हो एक महिना तपाईँ अनक्वालिफाइड हुनु भयो अब के गर्ने तपाईँले साथमा मेरो त मान्छे जोड्दै जोड्दैन मैले जति गरेँ पनि हुँदै हुँदैन सर मबाट हुँदै हुँदैन सर भेस्टिज नगरेको जीवन निर्वाह त हुन्छ त मलाई होइन हुन्छ नि त जीवन निर्वाह होइन मैले त्यस्तै डाइलग सुनेको थिएँ केही समय अब चेक गर्छ चेक गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब अलि पन्त आउँछ है फोन आउँछ फोन आइसकेपछि के हुन्छ थाहा छ सिधा तपाईँलाई आएको यसो फोन आशयमा मलाई तिन चार महिना अगाडि एउटा फोन आयो र के भयो भन्दाखेरि दिया सर यहाँ त बिजनेसमा त अफलाइनमा मात्रै चेक आउने रहेछ यत्रो मिहिनेत गरिरहेको छु यत्रो मिहिनेत गरिरहेको छु त्यहाँदेखि मिहिनेतको त पुरै छोडिदियोस् नेक्स्ट लेभलको मिहिनेत भइरहेको छ तर आएको छ आफ्नो बजारको यो त अन्याय गर्छ भन्ने अब कसरी गर्ने म त भेस्टी छोडिदिन्छु अब मैले सम्झाएँ सम्झाएँ सम्झाएँ सम्झाएँ लास्टमा के हो भन्दाखेरि सर भेस्टी चाहिँ नगरे पनि जीवन निर्वाह त हो नि अनि मैले के भन्नु थाल्छु के भने होला सन्दीपजी के भने बोलिदिउँ न कसैलाई फरक त पर्दैन किनकि तपाईँको मध्ये पनि हुँदैन त्यस्तै कल गर्ने थाहा छ मलाई के होइन सो माइ डियर फ्रेन्ड्स हेर्नुहोस् आजको दिनमा खाना खाने जिउ पाल्ने बच्चा पाल्ने त्यो त हेर्नुहोस् अघि अघि त्यहाँनिर चाहिँ कुकुरले पनि गरेर तपाईँ पनि त्यसै लागेको होइन चौरासी हजार जन्म पछाडि तपाईँको हेर्नुहोस् हामीहरूको मानव जन्म भइरहेको छ यो जन्ममा पनि त्यही त्यही गर्ने त केही न केही त गर्नुपर्ने छ केही न केही त गर्नुपर्छ तपाईँले कतिजनाको जिन्दगी परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् सामान्यतया हेर्नुहोस् आजको दिनमा हेर्नुहोस् लगभग करिब करिब नाइन्टी पर्सेन्ट टिम हामीहरूकै टिम बढाउनुहुन्छ हेर्नुहोस् राइट र मलाई थाहा छ यहाँनिरबाट पैसा कमाउने पाँच हजारदेखि लिएर तिन लाख रुपियाँ कमाउने समाउनुहुन्छ हेर्नुहोस् आजको दिनमा कृष्ण सर हेर्नुहोस् कृष्ण सरले कतिजनाको जिन्दगी परिवर्तन गर्नुहुन्छ जो सामान्य इन्भर्टर बसोमा जागिर गरिरहेको व्यक्ति जसले चाहिँ आफ्नो जिन्दगी बारेमा केही सोच्न सकिरहेको थियो त्यो व्यक्ति जसले छ हजार रुपियाँ कमाएर चाहिँ जीवन निर्वाह गरिरहेको थियो र त्यो व्यक्तिलाई उठाएर यो लेभल ल्याउनसम्म सक्छ भनेर यो पोटेन्सियल खास तपाईँले जस्ट इमेजिन गर्नु जस्ट इमेजिन तपाईँ र के छ डिफ्रेन्स केही देख्नुहुन्छ डिफ्रेन्स केही छैन साथीहरू केही छैन तपाईँलाई पनि नमानेका थिए मलाई पनि नमानेका छन् अझै भन्छन् हेर्नुहोस् बुलेट आइसक्यो अझै पनि नभन्छन् अहिले के भन्छन् थाहा छ यो लोन खोजेर लिएर आएको भन्छ <laughs> लोन खोजेर लिएर आएको <laughs> अलि पहिला के थाहा छ अलि पहिला जब मेरो सोह्र हजार पाँच सय रुपियाँ मेरो एकाउन्टमा डिपोजिट भएको थियो फर्स्ट इन्कम थियो सेकेन्ड थर्ड इन्कम थियो थर्ड इन्कम हेर्दाखेरि के भन्यो भन्दाखेरि यो त मैले आफैले गरेर डिपोजिट गर्न पनि सक्छु है त्यस पछाडि एक लाख रुपियाँको बिहा एक लाख आठ हजार रुपियाँको ब्यानर बनाउनु बनाएँ बन्यो प्याउट आइसके पछाडि त्यस पछाडि के भयो थाहा छ यो त मैले आफै पनि बनाउन सक्छु एकजना जति फोटोसप जो सिकेको थियो नि हो त्यो साथीले त के गरेर भन्दाखेरि मेरो फोटोको ठाउँमा उसको फोटो राखिदियो मेरो पनि <laughs> देखाइदियो ओके फाइन ठिकै छ अनि त्यो तरिकाले मैले बढिरहेको छ हेर्नु कुनै पनि साथी त्यस्तै खालको हुँदैन हेर्नु जस्ट के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नु र सपना त हुनुपर्छ अनि र सपना कस्तो हुनुपर्छ साथीहरू सपना कस्तो हुनुपर्छ राइट यस स्मार्ट सपना मलाई थाहा छ तपाईँलाई स्मार्टको मिनिङ यस थाहा छ तपाईँ ज्ञानी हुन्छ थाहा छ मलाई थाहा छ के तपाईँलाई थाहा छ राइट सो स्मार्ट हुनुपर्छ साथी हो तपाईँको सपना स्मार्टको यसको मिनिङ के हो स्पेसिफिक स्पेसिफिक अब के त तपाईँको सपना के छ त भन्दाखेरि तपाईँलाई के हुनु पऱ्यो मैले एउटा घर बनाउनु पर्नेछ उडोलमा उडोलमा घर बनाउनु पर्नेछ त्यो के भन्नु स्पेसिफिक भयो तपाईँले के भन्नुहुन्छ मस्तै पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ कति मस्तै होइन सर मस्तै होइन बाबु कति मस्तै एक लाख दुई लाख तिन लाख रुपियाँ होइन सर मस्तै मस्तै आउँदै आउँदैन कति चाहियो तपाईँ आफूले डिमान्ड गर्नुपर्ने सो माइ डियर मेजरेबल मैले भने कति लाख रुपियाँ कमाउन चाहनुहुन्छ मेजरेबल काउन्टेबल गर्न सक्नु भयो त्यो तारिकको चाहिँ हुनु पर्यो र आ के अरे एबाट आउँछ एटिने भयो पहिले यो सपना लेख्नु भएन कि बिएमडब्लुको पहिला के को सपना लेख्नु पर्यो पहिला टु विलर छैन टु विलरको लेख्नुहोस् त्यस पछाडि बल्ल फोर विलरमा जानुहोस् फोर विलरबाट पनि त्यस पछाडि अलिकति नेपालको बेसिसमा क्रेटामा जानुहोस् है नेपालको लग्जरी कार क्रेटा त्यस पछाडि घर बनाउनुहोस् त्यो तरिकाले जान्छ एकैपटक जानु तपाईँ एकैपटक तपाईँले जम्प गरेर माथि पुग्ने होइन जम्प गरेर माथि पुग्दा के हुन्छ लडिन्छ लडिन्छ उहाँले भनिसक्नु सो माइ डियर र रिलेभेन्ट हुनु पऱ्यो हेर्नुहोस् र तपाईँ भेस्टिजमा आउनुभएको छ हेर्नुहोस् भेस्टिजमा आएर तपाईँ फाइनेन्सियल फ्रिडम लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले सोसल तपाईँको नेम फेम गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँ साइन्टिस्ट बन्न सक्नुहुन्न भेस्टिजमा आएर साइन्टिस्ट बन्न सक्नुहुन्न कतिपय साथीले के भन्नुहुन्छ सर म त साइन्टिस्ट बन्न चाहन्छु होइन उहाँको सपना अब भेस्टिज लगाएर थोरै साइन्टिस्ट बनिन्छ कतिजना बन्न चाहन्छ साइन्टिस्ट यहाँ चाहिँ साइन्टिस्ट बन्ने पेसा होइन साथीहरू र कतिपय साथीहरूले यो तुमी होइन सर सबैजनाले पैसा कमाइरहेको छ म साइन्टिस्ट बनिदिन्छु <laughs> म अलिकति फरक गरिदिन्छु होइन यस्तो टाइपको पनि हुनुहुन्छ साथीहरू र यो नगर्नु होला डोन्ट रिइभेन्ट द विल भन्छ र टाइम बााउन्डेड तपाईँले चाहिँ कुनै कति समयसम्म चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्ने भनेर हुन्छ र साथीहरू यो सबै कुराहरू के गर्छु भन्दाखेरि मैले आफूले गर्छु त्यस पछाडि मात्रै तपाईँलाई भनेको छैन अहिलेसम्म जति पनि कुराहरू छन् त्यो कुराहरू मैले आफूले एक्सपिरियन्स गरेको छु मैले आफूले भोगेको छु र मैले आफूले गरेको छु र त्यही भएर तपाईँलाई मैले भनेको छु र म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु कतिपय साथीहरूले भन्छ कि सर जसले गोल सेटिङ सिकाउँछ नि उसैको गोल सेटिङ हुँदैन जसले मोस्ट अफ द लिडर्स हेर्नुहोस् जसले तपाईँलाई गोल सेटिङ सिकाउँछ नि आफू उसको डायरी चेक गर्नु उसको डायरी चेक गर्नु र यहाँ यहाँ मैले कुनै एउटा यस्तो व्यक्तिलाई बोलाउन चाहन्छु सर राम्रो राम्रो चस्मा भएको छ कालो चस्मा है कालो चस्मा भएको छ र तपाईँले चाहिँ यहाँनिर फर्स्ट फेजको सुनाउन चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यहाँ चाहिँ कहिले लेखेको छ first January two thousand twenty two के लेखेको छ त्यहाँ gold deal two thousand twenty two December income total equal to fifty lakhs अनि टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टू डिसेम्बरमा चाहिँ forty lakhs what rupees vote rank rank BCD pay out December two thousand twenty टूसम्म eight lakhs per month two thousand twenty three जुलाईमा होमवर्क आरएस गर्नु भएको मैले चाहिँ डिजाइन गरेर म्याकबुक एयर लिँदैछु टु थाउजन्ड करिब करिब two lakhs sorry one lakhs ninety eight thousand rupees पर्ने राइट र साथीहरू तपाईँलाई पनि बताउन चाहन्छु एउटा कुरा कि आम सो फर्चुनेट कि त्यो ल्यापटपको अनबक्सिङ मिस्टर सोनु शर्मा सरबाट हुँदैछ र यो काम पर्सि हुने होला छ पर्सि पच्चिस तारिक पच्चिस तारिक मात्रै हुने र साथीहरू म तपाईँलाई एउटा कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु सपना देख्नुहोस् र सपना देख्नेको कुरा हुन्छ अरे साथी र सपना पुरा गर्न पहिला के गर्नुपर्छ साथी पहिला देख्नु पऱ्यो देख्दै नदेख्ने कुरा पनि प्राप्त हुन्छ त मध्ये सबैजना यङ हुनुहुन्छ तपाईँले के गर्नुभयो एकदमै ह्यान्डसम एन्ड ब्युटिफुल आफ्नो गर्लफ्रेन्ड अथवा बोयफ्रेन्डसँग इमेजिनेसनमा नै लभ गर्नुभयो मेरो जेनेरेसनमा जो तपाईँले देख्दै देख्नु भएको छैन अब भन्नुहोस् त्यो लभ सक्सेस हुन्छ हुँदैन कुनै कुनै कुराहरू चाहिँ जस्तो त्यो लभ सक्सेस बनाउनलाई लागि के गर्नु पऱ्यो पहिला त्यो मान्छेसँग देख्नु पऱ्यो भेट्नु पऱ्यो राइट अनि बल्ल त्यो सक्सेस हुन्छ अब इमेजिनेसनमा ओहो मेरो ब्युटिफुल होइन ओ मेरो ह्यान्डसम भनेर त्यो सपना पुरा हुन्छ त हुँदैन हेर्नु साथीहरू सो माइ डियर फ्रेन्ड्स पहिला सपना देख्ने सपनाको लागि काम गर्ने र वी आर सो फर्चुनेट कि कि हामी त्यस्तो प्लेटफर्ममा छौँ जुन प्लेटफर्मबाट सपनाको कुरा हुन्छ यहाँनिर त नेपालमा त के छ सपनाको कुरा तालिम त के हुन्छ थाहा छ भनौँ पल्स आएको जस्तै हुँदैन जस्ट पाडा अफ भन्नु खोजेको मतलब के त भन्दाखेरि एउटा अपराधीको जस्तै नि अपराधी जस्तै ठान्छ सपना देख्नु र आफ्नो औका देखेको छ आफ्नो औकात अनुसारको सपना देखेको होइन आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि जब मैले बुलेट बाइकको कुरा गर्न थालेको थिएँ कतिपय साथीहरूलाई मैले फोटोमा पोस्टर पनि देखाएको थिएँ मैले जो चाहिँ अलिक नजिक हुनुहुन्छ मसँग नजिक हुन्छ उहाँलाई थाहा छ दुई हजार अठार सालमा मैले बुलेट बाइकको फोटो मिलाएर भित्तामा टाँसेँ टाँसेँ टाँसिसके पछाडि एकजना डेट पनि पन्च गरेको थिएँ अब फोटो टाँस्दाखेरि केही प्रब्लम नथेन त्यहाँ डेट टाँस्दाखेरि सबैलाई प्रब्लम भयो पेटमा गुडगुडी भयो सबैजना ग्यास्ट्रिक हुन लाग्यो अरे बाप अनि यो के हो यो डेट होइन सबैले मलाई त्यस पछाडि अब के भन्दा म सोमसर भिडियो हेर्थेँ नि त त्यही काम गरेको थिएँ त अब सोमसर दुई हजार दुईमा गर्नुभयो मैले त्यही काम मैले पनि दुई हजार अठारमा गरेँ दुई हजार सत्रदेखि मैले सोमसरमा सल्लाह सुन्नु लागेको थिएँ त्यस पछाडि गोल सेटिङ गरेर हुन्छ नि गरिदिनु त फोटो ल्याएर ट्रान्सलेट लागेँ मैले पनि जब मैले दुई करिब करिब बाह्र हजार रुपियाँको जागिर गर्दाखेरि त्यो सपना देखेको थिएँ र त्यस पछाडि के भयो भन्दाखेरि अब भित्यारमा ल्याएर टाँसे त्यस पछाडि दिदीले देख्नुभयो भिनाजुले देख्नुभयो भान्जीले देख्नुभयो सबैजनाले देख्नुभयो त्यो देख्दाखेरि उहाँहरूलाई पेटमा ग्यास दिनु लाग्यो यहाँ ग्यास सकिएको छ पैसाले त भन्न थाल्नुभयो त्यो तरिकाको चाहिँ कुरा हुन्छ हेर्नुहोस् पहिले उपहासबाट चाहिँ सुरुवात हुन्छ हेर्नु साथीहरू यति मात्र बुझाउन चाहन्छु र एउटा कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु हरेक सपनाको सुरुवात कल्पनाबाट हुन्छ पहिला हरेक सपनाको सुरुवात यहाँनिरबाट हुन्छ त्यस पछाडि कपीमा लेखिन्छ र तेस्रो पटक के हुन्छ रियालिटीमा तपाईँ पहिला सुरुवाती दिनमा तपाईँले फर्स्ट गियर नै लगाउनु सेकेन्ड गियर नै लगाउनु एकैचोटि तपाईँ कुनै पनि हालतमा होला छैन र याद गर्नुलाई हेर्नुहोस् यदि सपना देख्नुभएको छ भने सपना देख्ने जति अधिकार छ नि तपाईँलाई र त्योभन्दा ठुलो अधिकार तपाईँलाई छ कि त्यो सपना पुरा गर्नको लागि तपाईँको सपना देख्ने अधिकार पनि तपाईँलाई नै छ र सपना देख्ने सपना देखेर त्यसलाई पुरा गर्ने अधिकार पनि तपाईँ आफैलाई नै छ याद गर्नु होला तपाईँको सपना पल्ला कारणले कहिले पनि पुरा गर्दैन तपाईँको सपना तपाईँ आफैले नै गर्ने यति मात्रै याद गर्नुहोला वी यस्तो सो लकी कि आज तपाईँ सबै हामी सबैजनालाई एउटा यस्तो प्लेटफर्म मिलेको छ जुन प्लेटफर्ममा चाहिँ हामीले काम गरेर आफ्नो सपना पुरा गर्न सकिन्छ है तपाईँलाई के लाग्छ यो प्लेटफर्मबाट के कुराको पोसिबल हुँदैन भन्नुहोस् त सिम्पल कुरा भन्नुहोस् त एउटा सामान्य इन्भर्टर ब्याट्री पसलमा जा छ हजारको जागिर गरिरहेको व्यक्तिले आज दुई लाख पन्चासी हजार रुपियाँ हाइएस्ट पेआउट यहाँनिरबाट निकाल्न सक्छ नि के हुँदैन साथीहरू भन्नुहोस् न सब चिज हुन्छ के हुँदैन त्यति मात्रै यदि कुनै पनि मानवलाई यदि एउटा कुनै पनि मानवलाई एउटा कुनै चिजको लागि पोसिबल छ भने त्यो कुराहरू हरेक मानवको लागि पोसिबल छ हरेक मानवको लागि जस त्यसको लागि काम गर्नु भनिन्छ नि सबैजनासँग सपना त हुन्छ साथीहरू सबैजनासँग सपना तर कमै मात्र व्यक्तिहरूसँग त्यो सपना पुरा गर्नलाई हिम्मत हुन्छ हिम्मत चाहिन्छ सपनाले छ सपना पुरा गर्नको लागि त्यो हिम्मत चाहिन्छ त्यो तपाईँहरूसँग छ त हिम्मत सबैजनासँग तपाईँहरू सबैलाई मैले बताउन चाहन्छु सपना पुरा गर्नलाई कस्तो कस्तो क्वालिटीहरू चाहिँ चाहिन्छ सपना पुरा गर्नलाई तपाईँ सबैजना साथीहरू मन कुरा बताउन चाहन्छु पहिला कुरा सपना पनि भयो गोल सेटिङ पनि गर्नुभयो सबै कुरा गर्नुभयो तपाईँले चाहिँ बेसिस प्लेटफर्म पनि मिलेको सबै कुरा ओके छ अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि त्यस पछाडि अब त्यो सपना पुरा गर्नलाई तपाईँले त्यो काममा लाग्नलाई तपाईँलाई डिसिप्लिन हुन्छ डिसिप्लिन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जिन्दगीमा हेर्नुहोस् विदाउट डिसिप्लिन कुनै पनि कुराहरू पोसिबल नै हुँदैन आज अमेजन नदी बजेको बगेको छ हजारौँ सालदेखि भएको छ अब त्यसले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि प्रत्येक थोपा एउटा थोपा पछाडि अर्को थोपा त्यहाँनिर चाहिँ जुन मुहान छ नि त्यो मुहानमा चाहिँ चुइनको लागि बाह्र सेकेन्ड लाग्छ बाह्र सेकेन्ड लाग्छ अब त्यो अमेजन नदीलाई एक दिन अल्छी लगायो भने चाहिँ बग्न छोड्छ र आज हेर्नु सबैलाई भन्न त्यो विश्वको सबैभन्दा ठुलो नदी छ किन छ लगातार लागिरहेको छ लगातार लागिरहेको छ लगातार छ उसलाई एक दिन पनि अल्छी लाग्दैन ऊ आफ्नो काममा डिसिप्लिन छ आफ्नो काममा डिसिप्लिन छ अब हामीलाई के लाग्छ सुरुवाती दिनमा त छ हामीहरू डिआर भट्टराईको चेक देखिन्छ सन्दीप खनालजीको चेक देखिन्छ हाम्रो वासुदेवजीको ल्यापटप देखिन्छ एक लाख रुपियाँको ल्यापटप देखिन्छ करिब करिब चार लाख रुपियाँको बाइक देखिन्छ त्यस पछाडि वासुदेवजीले गर्न सक्नुहुन्छ भने मैले पनि सक्छु त्यस पछाडि दुई चार दिन त त्यो मोटिभेसनले काम गर्छ त्यस पछाडि एक दिन एउटा आउँछ नाङ्गे साप आउँछ त्यस पछाडि के हुन्छ अनि त्यस पछाडि रोशन सरले फोन गर्न थाल्नुहुन्छ फोन उठ्दैन रोशन सरको कहाँ गयो अस्तिसम्म त सपना देखिरहेको थियो अनि फोनै उठ्दैन अनि रोशन सरले बिहार सर अस्ति तपाईँ र म दुईजना मिलेर चाहिँ त्यो सरको त्यो मेरो नामको मैले गोल सेटिङ गरेको नि त अन्त फोनै उठाउनु छोड्नु भयो है सन्देश तपाईँको त्यस्तो हुन्छ होला होइन सबैजना हुन्छ त्यो के भएको त हेर्नुहोस् यदि त्यो व्यक्तिलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् सिम्पल कुरा हेर्नुहोस् त यति कुरा के सोच्नु भन्दाखेरि आज तपाईँको सपना ठुलो हो कि कुनै पनि व्यक्तिको नो ठुलो भन्नुहोस् त यति भन्नुहोस् त सपना ठुलो अनि कुनै पनि व्यक्तिले तपाईँलाई नो भनिदिँदाखेरि तपाईँले किन डिमोटिभेट हुनुहुन्छ त तपाईँ के को लागि आउनुभएको भन्नुहोस् त बेसी हेर्ने कि नेपालमा के को लागि आउनुभयो सपना व्यक्तिको लागि राम्रो होइन जो व्यक्तिले भनेको छ भनेको छ छैन नि तपाईँ त्यो व्यक्तिको लागि त आउनुभएको छैन सिम्पल कुरा तपाईँ आफ्नो सपना पुरा गर्नको लागि आउँछ जबसम्म तपाईँको सपना पुरा हुँदैन तबसम्म लाग्नुहोस् संसारको मान्छेको कमी छ छैन डिसिप्लिनको जरुरी छ र अर्को अर्को दोस्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा छ कन्सिस्टेन्सी कन्सिस्टेन्सीको बडै ठुलो एकदमै महत्त्वपूर्ण रोल छ हेर्नुहोस् जो साथीहरू जो कन्सिस्टेन्टली लाग्नुहुन्छ नि त्यो साथीहरूलाई रिजल्ट मिल्छ अवश्य मिल्छ र याद गर्नु गर्नुहोला कन्सिस्टेन्सीमा पावर छ हेर्नुहोस् पावर के को छ कम्पाउन्डिङ पावर छ हेर्नुहोस् कम्पाउन्डिङ एकको दुई दुईको चार चारको आठ यो त मैले भन्छु यहाँनिर त्यस पछाडि तपाईँले के गर्नुहुन्छ पहिलो महिना लाग्नुहुन्छ पहिलो महिनामा लाग्नुहुन्छ पहिलो महिनामा लाग्दाखेरि के हुन्छ कोही पनि जोइन हुँदैनन् पहिलो महिनामा गर्नुहुन्छ जब जम्मा दुईजना आउँछ तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँको सपना के छ छ महिनामा पचास हजार रुपियाँ कमाउने छ अनि दोस्रो महिनामा कति भयो जम्मा दुईजना दुईजना साथी चाहिँ भयो अनि त्यो तपाईँले के लाग्छ बिहा सर तपाईँले कम्पाउन्डिङ एकको दुई त भन्नुहुन्छ तर मेरो त केही पनि भएको छैन अब मैले मलाई एउटा इक्जाम दिन चाहन्छु हुन्छ नि त तपाईँ तपाईँहरूलाई होइन भइरहेको छ नि त होइन हो भन्नुहोस् न किन इमान्दारी म तपाईँ तपाईँ किन ढाँट्नु समस्या भन्नुहोस् मलाई थाहा छ तपाईँको सबै फेर जति पनि छ नि त्यो मैले सबै कुरा गरेर यहाँसम्म आएको थिएँ अब हेर्नुहोस् तपाईँलाई मैले एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु अब कतिजना साथीहरूलाई थाहा छ कि बर्गर खायो भने तर मोटाइन्छ भन्ने कुरा वर्धन हामीको स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ यस हो भुँडी बढ्छ भने तपाईँलाई थाहा छ यस थाहा छ यस अब के गरिन्छ हामीहरूले खाइन्छ एउटा बर्गर खाइन्छ एउटा बर्गर खाँदाखेरि के हुन्छ त बढी बढ्छ oh बढ्दैन एउटा बर्गर खानु त्यस पछाडि हुन्छ र हुँदैन अर्को पनि खाइन्छ त्यस पछाडि अझै बढ्छ र बढ्दैन भित्रपट्टि चाहिँ केही न केही चाहिँ भइरहेको हुन्छ सुरुवाती दिनमा के लाग्छ केही पनि भएको छैन कि अझै अर्को कुक थपिदिनुहुन्छ तपाईँले त्यसैमा अझै अर्को फेन्टा थपिन्छ तपाईँले त्यसैमा त्यस पछाडि सुरुवाती दिनमा के लाग्छ तपाईँलाई केही पनि भएको छैन कहिले भन्नु यहाँ मोटाइन्छ भुँडी लाग्छ भनेर तपाईँलाई अर्को कुरा पनि थाहा छ होला रक्सी खाँदाखेरि कलेजो ड्यामेज हुन्छ भनेर हो हो थाहा छ एक एक लगाउँदाखेरि हो एक लगाउँदा ड्यामेज हुन्छ हुँदैन दुई लगाउनु भयो तपाईँले ड्यामेज हुन्छ र तिन महिनासम्म लगाउनु भयो हुन्छ अलिकति जो हामीलाई थाहा हुँदैन जो हामीहरूलाई थाहा हुँदैन अब हामीले के भनिन्छ ओहो रक्सी त म केही पनि भएको छैन होइन भन्ने हो होइन त्यो तरिकाको चाहिँ जोस जान्छ हामीलाई तर अब तिन वर्ष हुन्छ चार वर्ष खान्छ पाँच वर्ष पछाडि के हुन्छ केही न केही यताउता होइन कता कता कता कता कता कता भइरहेको हुन्छ अब के लाग्छ मलाई एक प्याक लगाउनु भए त सन्चो एक प्याक लगाउनु भए त सन्चो त्यसरी लगाउनु छ त्यसको पाँच वर्ष पछाडि नाम सत्य अब सुरुवाती दिनमा के हुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ तर एक प्याक लगाउनेमा त केही पनि हुँदैन त्यो टाइपको चाहिँ सोच्नुहुन्छ साथी तर भित्रभित्र चाहिँ केही न केही भइरहेको हुन्छ तपाईँले सुरुवाती दिनहरू प्लान प्रेजेन्टेसन देखाउनुहुन्छ सेल्फ क्लोजिङ हुँदैन तर भित्रभित्र भइरहेको हुन्छ हेर्नुहोस् हुँदैछ अब तपाईँलाई के लाग्छ सर बिबी उठेन कसरी हुन्छ बिबी नउठे पनि भित्रभित्र तपाईँको इन्टरनल डेभलपमेन्ट भइरहेको हुन्छ हेर्नुहोस् नउठेर के भयो तपाईँले सिक्न त सिक्नु भयो नि त कन्फिडेन्ट त बजेट सबैजना सुनाउनु भयो दुईजनालाई सुनाउनु भयो तिनजना भयो तिनजनासँग केही कुरा त सिक्नु भयो नि त तपाईँ प्रश्न हुनु चाहिँ के हुनुभयो तपाईँ केही गयो होइन नि त लाख रुपियाँ गएर होइन फाइदामा हुन्छ तपाईँ यति पनि बुझ्नु बुझ्दैन फेरि हामीहरूले अनि मलाई फोन आउँछ बिहा सर मसँग मेरो यो मेरो मेरो बसको काम रहेन सर तपाईँले गर्नुहोस् सुरुवाती दिनहरूमा यदि तपाईँले ठुलो सपना देख्नुभएको छ भने सुरुवाती दिनहरूमा केही पनि रिजल्ट देखिँदैन तर भित्रभित्र चेन्ज भइरहेको हुन्छ यता भइरहेको हुन्छ जो जो हामीलाई नजर आउँदैन साथीहरू याद गर्नु होला अब तेस्रो नम्बरको क्वालिटी आउँछ कन्सिस्टेन्ट तपाईँले कन्सिस्टेन्सी पनि लाग्नुभयो र यहाँनिर त्यस पछाडि तपाईँको पोजिटिभिटी कुरा आउँछ हेर्नुहोस् यहाँनिर जब तपाईँले हेल्दी लिभिङ नेपालमा चाहिँ काम गर्न थाल्नुहुन्छ हेर्नुहोस् नेगेटिभ बनाउने मान्छेहरू आफ्नो गर्लफ्रेन्डदेखि लिएर हरेक अस्ति त मेरो एकजनाको फोन आयो हेर्नुहोस् सर मलाई हेल्दी लिभिङ नेपालमा लाख रुपियाँ कमाउनु पनि छ सर मैले काम गर्छु पनि तर मलाई गर्लफ्रेन्डले दिँदै दिँदैन होइन त्यो टाइपको चाहिँ साथीहरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु हेर्नुहोस् परिस्थिति भगवान्ले सबैलाई दिन सक्छ हेर्नुहोस् सबैलाई दिन्छ पनि हेर्नुहोस् तर त्यो व्यक्तिलाई दिन्छ जो व्यक्तिले त्यो नकारात्मक परिस्थितिलाई पनि पोजिटिभ गर्न सक्छ हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् याद गर्नु यो ग्लासमा पानी छ छ पानी पानी छ हेर्नुहोस् म के भयो यतै हिँड्दा हिँड्दै के भयो यसमा यसमा टोकिएँ यो गिलासबाट के पोखिन्छ भन्नुहोस् त पानी पानी पोखिन्छ सिम्पल कुरा यस हो अब तपाईँको त्यसमा के छ चिया छ चिया बगुलाई के पाइन्छ भन्नुहोस् चिया पुगिन्छ त्यहाँनिर बिस बगुलाई के पाइन्छ बिस अमृत बगुलाई अमृत अब तपाईँ प्रेजेन्टेसन दिँदै दिँदै जानुभयो जाँदाखेरि के भयो एकजनाले नेगेटिभ कुरा गरिदियो अब भन्नु सोचको माइन्डमा के थियो नेगेटिभ थियो नेगेटिभिटी थियो उसले के पोख्यो नेगेटिभ पोख्यो नेगेटिभ कुरा पोख्यो अब यसमा के गर्नुपर्छ तपाईँले यसमा के गर्नु यसमा तपाईँले सक्नुहुन्छ भने यहाँनिरबाट पुसेर पुछेर अगाडि बढ्ने सक्नुहुन्न भने लिमिट सिम्पल यति गर्न सकिँदैन सिम्पल छ यति तपाईँलाई मैले आफ्नो याद गर्नु होला मेरो टाइम पनि अलिकति कम भइसकेको छ बोल्दा बोल्दै कति बोलिन्छ आफूलाई टाइम हुँदैन तपाईँ सबैजना साथीहरू यदि तपाईँ सपना पुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पल कुरा तपाईँ जीवनमा डिसिप्लिन हुनु जरुरी छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा कन्सिस्टेन्सी राख्नु जरुरी छ र त्यो बिमार लाउन तपाईँले सक्नुहुन्छ यही नै छ सिम्पल कुरा र कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले मान्छेलाई पोजिटिभ पनि गराउन सक्नुहुन्छ पोजिटिभ गराउँदाखेरि कसै कसैको त सजिलै ढक्कन पनि खोल्छ कसै कसैको त सिल लागेको जस्तो बत्तलमा लागेको थिएन अघि नै होइन त्यस्तै टाइपको सिल लागेको हुन्छ जसलाई चाहिँ खोल्नै सकिँदैन सो तपाईँले सक्नुहुन्छ हरदम प्रयास गर्नुहोस् सक्नुहुन्न भने भनेर गरिदिनुहोस् अर्को व्यक्ति बोल्नुहोस् सो तपाईँ साथीहरू जति पनि यहाँनिर आएर सुन्नुभयो मभन्दा एक्सपिरियन्सले धेरै तपाईँ अग्रज पनि हुनुहुन्छ राइट धेरै तपाईँको मभन्दा सिनियर पनि छ तपाईँ सबैजनाले एज अ गुरुको रूपमा मान्नुहुन्छ तपाईँ सबैजनाले मलाई एकदमै खुसी लाग्छ होइन एजमा धेरै सिनियर पनि हुनुहुन्छ अब तपाईँको मभन्दा धेरै जुनियर पनि हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ मलाई यति जेलसम्म सुन्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु याद गर्नु होला यहाँ पनि एउटा डाइलग भन्छु मैले एउटा इन्भर्टरको फ्युज फेर्ने टेक्निसियनको कुरा आज यतिजनाले चाहिँ सुन्न सक्छन् जे छैन सर आज तपाईँ पछिल्लो बेचमा हुन्छ रुचमा बस्नु पनि यहाँनिर आज यस्तै गरेको सक्सेस स्टोरी सुनाउन सक्नुहुन्छ आज जो पनि पाँच पर्सेन्ट लेभलमा हुन्छ नि जसले पनि भर्खरै जसले पनि नेगेटिभ कुरा सुनेर आउनुभएको छ नि उहाँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ सर र याद गर्नु होला जसले पनि तपाईँले आज जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ सबैजना साथीहरू चाहिँ आफू एउटा सेल्फ डिपेन्ड त हुनु होला कसैले न कसैसँग पैसा मागेर आउनुभएको छ होला पैसा माग्दाखेरि पनि बिड कहाँनिर सुरु भएको छ होला होइन अब मैले आशिषजीलाई आशिषजी आशिष दर्जनजी हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ कस्तो लाग्यो भनेदेखिबाट उहाँले सिधा सिधा राम्रो लाग्यो हुनुहुन्छ होइन अब यो सेसनबाट तपाईँले सुधार्नु पर्ने कुराहरू के देख्नुभयो आफ्नोमा आज तपाईँले जुन हिजो सेसन एटेन्ड गर्नुभयो नि त अब त्यो सेसनबाट चाहिँ तपाईँले अब मैले यो यो कुराहरू मात्रै सुधार गर्नु सर भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ होला केही न केही एनालाइसिस गर्नुभएको छ होला हो त्यो कुरा चाहिँ भन्नु सर फर्स्ट अफ अल त म एकदमै हाम्रो ग्रेट लिडर हाम्रो मेन्टर मिस्टर दिया सरलाई चाहिँ थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु कि म यत्रो तपाईँहरूको माझ यहाँ अगाडि आएर चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो त्यो कुरा चाहिँ म सेयर गर्नु गइरहेको छु र विशेष त हिजोको रेसिडेन्सियल ट्रेनिङ प्रोग्रामबाट चाहिँ म आफूमा चेन्ज गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ जुन हिजो सन्दीप सरले एक खालको चाहिँ त्यो थर्ड क्याटेगोरीको एक खालको मान्छे देखाउनु भएको थियो सबै कुरा थाहा छ तर इम्प्लिमेन्ट आफूमा भएको छैन होइन प्रोस्पेक्टिङ गर्नुपर्छ मान्छेसँग म्याक्सिमम् भेट गर्नुपर्छ सबै कुरा थाहा छ सबै कुरा सिकेको छु तर फेरि काम गर्छु फेरि बिराइहाल्छु भनेको मतलब त्यो के भयो भन्दाखेरि कन्सिस्टेन्सी त्यहाँनिर म आफूसँग रहेको रहन्छ भनेको मैले म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम आफूमा चाहिँ जुन कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ त्यो कुरा चाहिँ मैले युटिलाइज गर्नुपर्ने रहेछ त्यो कुरा चाहिँ मैले आफ्नो टिममेटलाई पनि सिकाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हिजोको ट्रेनिङबाट मेरो ठुलो चाहिँ सोर्स अफ लर्निङ चाहिँ त्यो रहेको छ okay thank you so much मैले जस्तो भन्न भनेको थिएँ त्यस्तै भन्नुभयो थ्याङ्क यू अरू कोही हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यहाँनिरबाट सेयरिङ गर्न चाहन्छ यस प्लिज जसरी आशिषीले भन्नुभयो त्यस्तै गरेर ट्याक्कै भन्नुभयो है त मिलाएर भन्नुभयो समय है हजुरको नाम सुरत परियार सुरत परियारजी हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ स्टुडेन्ट राइट सर कसको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ म्यानेजमेन्टको म्यानेजमेन्टको हुनुहुन्छ लिभिङ नेपालको पनि ब्याचलर गरिदिनु राइट जोइन गरिसकेको छ हो जोइन गरिसकेको छ कुन इयर चलिरहेको छ तपाईँको फर्स्ट इयर फर्स्ट इयर अहिले कुन लेभलमा कुन सेमेस्टरमा हुनुहुन्छ ब्रोन्ज राइटरको सेमेस्टरमा हुन्छ ब्रोन्ज सेमेस्टरमा हुनुहुन्छ राइट सो हिजो सेसन एटिन गर्नुभयो अनि तपाईँले आफूमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के के लेख्नुभएको र सुधार चाहिँ के के गर्नुहुन्छ तपाईँले वास्तवमा म आजसम्म त बिजनेस गरेँ छ सात महिनाको सर होइन यो ऱ्याङ्कमा पनि कसरी पुगेँ त्यति धेरै एक्सपिरियन्स त भएन सर होइन तर हिजो मैले सिस्टम दिइसके पछाडि मलाई थाहा भयो कि सर मैले जे काम गर्नुपर्ने रहेछ होइन वास्तवमा त्यो काम चाहिँ मैले गरिसकेको नरहेछु होइन तर गर्न खोजेको मात्र रहेछु तर वास्तवमा गर्नुपर्ने काम चाहिँ हिजो आएर पुग्दैछु सर तपाईँले के के काम गर्नु छ अब भन्नुहोस् त अब सर फुल्ली फोकसका साथ गर्छु सर म यसलाई होइन हन्ड्रेड पर्सेन्ट प्रायोरिटी दिएर र आफ्नो माइनर माइनर र मेजर कामलाई छुट्याएर म त्यसरी गर्छु sir okay thank you so much उहाँको लागि अरू चाहनुहुन्छ अनिता म्यामको राम्रो भिडियो दिन्छु म्याम तपाईँको नाम चाहिँ के हो मेरो नाम चाहिँ अनिता राणा अहिले कुन लेभलमा हुनुहुन्छ तर मैले आजसम्म एउटा सेसन पनि नदिएर यो लेभलमा आउनु मेरो ठुलो भाग्य छ भन्नुपर्छ किनकि हिजोको सेसनले मलाई जुन कुरा सिकाएको छ नि नै नदिएर यो लेभलसम्म म आज कसरी आएर भन्ने फिल चाहिँ भइरहेको छ हिजो मैले जुन सरहरूले भन्नुभएको थियो नि आफ्नो लागि गर्नुपर्छ भन्दा पनि मैले तिमीलाई मात्र चलाएको रहेछु म आफू चाहिँ चलाएर भन्ने कुरा चाहिँ धेरै ठुलो छु मैले अब चाहिँ यो सेसनहरूबाट चाहिँ म आफू चल्नुपर्छ र म आफू चलेर स्किमलाई पनि चल्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ सिकेको छु र मैले मेरो लागि होइन मेरो फ्यामिलीको लागि गर्दैछु यो बिजनेस भनेर चाहिँ हिजो सरको सेसनबाट एकदमै मनमा टच <laughs> टच गरेको छ सो गरि गर्छु अब म चाहिँ गर्छु भन्ने एउटा सोच र आफूले नै यो उसमा आएको थिएँ होइन आउँदैन भने मैले फिक्स गरिसकेको थिएँ त त्यो पहिले बुझाएको थिएँ तर आउन भन्ने सोच भइरहेको थिएँ अफिसमा अलिक टाइम नमिलेको भएर र मैले बेसी भनेर आएर अनि गाडीमा चाहिँ सर म यहाँ जाँदैछु यदि दिदी म छुट्टी दिनु भनेर बिचमा अनि त म्याम तपाईँलाई मैले एउटा क्वेसन सोध्छु तपाईँलाई के लाग्छ अब तपाईँले त्यही तरिकाले अगाडि बढ्नुभयो भने हिम्मत आइरहेको तपाईँलाई काम गर्ने होइन अबको छ महिना पछाडि तपाईँले चाहिँ कुन लेभलमा ल्याइदिनु तपाईँले आफूले आफूलाई म आफ्नो प्रयास र मेरो टिमबाट प्रयास गरेर म एक्स्ट्रा डाइरेक्टरको लेभलमा जाने कोसिस छु कोसिस होइन म गर्ने पनि छु किनकि आजसम्म मैले कुनै सेसनमा दिएर म यो लेभलमा छु भने मैले अब सेसनहरू गराउँदै जाँदा म अवश्य म पुग्नेछु अरू कोही हुन्छ जसले चाहिँ सर्ट सर्ट एकदम धेरै सर्ट र म फरक व्यक्तित्वलाई चाहिँ म गर्न चाहन्छु अनि फरक व्यक्तित्व भन्दा पनि एउटा ओके त्यस पछाडि गर्नु ल र दिपक सर आउनुहोस् त प्लिज दिपक सरको परिचय दिन चाहन्छु पहिला कुरा त म र परिचय मैले होइन आफै दिनुहुन्छ नमस्कार गुड मर्निङ म दिपक पोखरेल घर झापा कन्काई नगरपालिका वार्ड नम्बर चार सर तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु तपाईँले पहिला के गर्नुहुन्थ्यो म टिचिङमा टिचिङ प्रोफेसन गर्दै फोर्टिन इयर्स चौध वर्ष तपाईँले चाहिँ टिचिङ टिचिङ प्रोफेसनमा भन्नु तपाईँले के देख्नु भयो यता मैले यहाँ आउँदै गर्दा मैले एउटा एउटा समयको फ्रिडम देखेँ म जुन समयमा पनि जहाँ गएर पनि काम गर्न सक्छु भन्ने अनुभव लिएर चाहिँ र अफलाइनलाई देखेर चाहिँ म यहाँ आएको अर्को कुरा मैले तपाईँलाई बताउन चाहन्छु फेरि उहाँ बच्चा खेलाडी होइन पहिल्यै जमानाको नेटवर्कर होइन होइन उहाँले एकछिन कुरा आउँदैछ होइन उहाँले युनिटी लाइफमा पनि पैसा डुबाउनु भयो हर्बोमा पनि पैसा डुबाउनु भयो होइन उहाँको ओरियन्समा पनि पैसा डुबाउनु भयो अरू केमा डुबाउनु भयो सर भेस्टीमा चाहिँ कति कमाउनु भयो मैले जम्मा तिस हजार रुपियाँ चाहिँ डुबाएको छु तर मैले हिसाब गर्दा छप्पन्न हजार जति चाहिँ उकासेको छु नै so thank you so much sir अनि तपाईँलाई मैले एट लास्ट सोध्न चाहन्छु आजको यो जुन चाहिँ हिजोको सेसन थियो यो सेसनबाट चाहिँ तपाईँले आफूमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्नुभयो सबैभन्दा पहिले पहिले सुधार गर्नुपर्ने कुरा मेरो फलोअपमा कमी भएको रहेछ अब चाहिँ मैले बिहान उठेदेखि रोशन सर र कमल सरलाई साथी राखेर फलोअपमा म बिहान यहाँबाट तालबारे जाँदा पनि मैले बाटोमा फोन गर्दै आजको कति फिल्म निस्किन्छ भनेर मेरो टिमलाई चाहिँ मैले फलोअप गरिराखेको थिएँ अहिले पनि म तल जाँदाखेरि चेकआउट गर्दा जाँदा पनि मैले एकजनालाई फोन गरेर चाहिँ गरेँ र आजका दिनदेखि चाहिँ मेरो हिजो मैले रविना म्यामको मेरो कल लग स्कोर गर्नुपर्छ भने चाहिँ मेरो डबल स्कोर गर्नुपर्छ आजदेखि चाहिँ म प्रत्येकलाई चाहिँ दिनमा पचासजना मिनिमम पचासजनालाई चाहिँ म फलोअप गर्नेछु र म त्यही फलोअपले गर्दाखेरि चाहिँ बिजनेस निकालिदिन्छु अनि अर्को कुरा आज चाहिँ कति बिजनेस निस्किनु भयो आज तिनवटा न्यु जोइन